hello guys belum dapat apa ya udah mudah-mudahan dapat katanya belum ganteng padahal belum dapat jangan kelamaan jomblonya iya. oke lanjut ya salamin selamat tahun baru ya. Menjelang tahun baru. Ya. Ada di Tokopedia, pesan aja di Tokopedia. Oh, <laughs> panjang katanya. Dah aja dah. Eh, selamat menjelang tahun baru ya. dari mana mau ke Mau oh, selamat terus. <laughs> dua hari, oh, dua hari. Semua. Ya. Oke. Okay. pagi ah apa oh lagi pergi enggak pengen gini doang pengen ngucapin selamat menjelang tahun baru oh, yeah. Yeah. mana? Nah, oh, udah rapi. Eh, Ibu ngucapin menjelang tahun baru dulu no. Belum. Eh, menjelang tahun oh, baru. Biar Ibu sehat, tambah mantep. Iya.